Yo tengo cuatro hijos y vivíamos en alquiler muchísimo tiempo. Compramos para nuestro terreno y era un poco difícil, o sea que difícil es si vas a sacar un préstamo y hacer de tu propia cuenta la vivir en alquiler y sacar un préstamo creo que era imposible para nosotros adoro mi casa adoro mi barrio no sé adoro mi casa ayuda muchísimo habita gente que eh, por más que vos tengas un, sueldo mínimo, con todos los chicos que yo tengo, te van en el colegio, todo, igual ayudan ellos eso. Eso es lo que a mí me gusta de habita y de Visión, que ve esa parte, cómo vos podés pagar.